Începeți lupta! Să începem, domnul meu! Începem! Suntem foarte recunoscători pentru faptul că ați dat curs invitației noastre de a veni, a vedea și a încerca de a cunoaște o altă parte a celor care sunt condamnați pentru unele fapte periculoase cândva. Pentru a încerca să vedem că cei pe care noi la o anumită etapă i-am considerat că nu trebuie să să nu pot să-și găsească locul în societatea noastră, și i-am izolat în acești pereți, în aceste ziduri, că ei pot fi diferiți. Un proces de Hamlet, un proces de libertate în închisoare, liber în închisoare. Pentru noi închisoarea nu mai e închisoare. Bineînțeles că um, au devenit mai, um, mai înțelepți, poate. Au devenit mai uh, comunicativi, au um, cel puțin au devenit mai interesați de, de actorii. Un lucru destul de mm, important pentru noi. Și mm, mi-e frică să zic, dar din ce în ce mai mult uh, simt uh, dorința lor de mm, libertate. Pentru noi un lucru important a fost atunci când uh, am ieșit pentru prima dată pe acest teren de fotbal, pentru că unii dintre ei nu au ieșit de să zic, 20 de ani, n-au ieșit pe terenul ăsta. Și mm, pentru mine personal atunci a fost o mare premieră să văd cum oamenii ies și se bucură de cerul liber și pentru ei, ca și pentru noi de altfel în teatru, orice zi este un examen, orice ieșire în scenă este un examen, pentru ei orice clipă este un examen. Rudele mm, Rudele ca rudele s-au bucurat pentru că i-au văzut într-o lumină pozitivă, i-au văzut în lumina proiectoarelor. A fost un eveniment și pentru rude. Și am cunoscut părinți extraordinari. fost foarte complicat uh, din motiv că știți, uh, cred că înțelegeți, când vezi uh, o față cunoscută, o mamă plângând, deci oamenii dragi care plâng, care te privesc în ochi, deci ne-am stăruit să nu-i privim până la sfârșitul spectacolului ca să nu, să nu trezească emoțiile, deci să nu schimbăm starea pe care de fapt trebuie să o avem. Și la urmă am stat și cu ei, în jur de o oră, nu știu, 40 de minute, am vorbit cu toată lumea. E puțin, dar oricum, era târziu deja și... Da. <laughs> Uite, flori de rozmarin ca să te aduci aminte. Te rog să nu mă uiți. Uite și panseluțe, florile gândirii ca să te gândești. Uite și surfină și căldărușe pentru tine. Uite. Am ceva și pentru mine. Să le zicem florile Harului Sfintei Duminici. Пейкарь из Перми, Соскимбач Иван Вясовый, да, спункой держаться Соскимбат, но к кумя он спус лау canal în tot televiziunea că noi singuri în sine garduri și ziduri le facem și intrăm și trăim. Cu procesul ăsta s-au stricat mai mult ziduri și eu sper că între noi și societatea s-a stricat zidurile este. Noi ne-am împrietenit cu, cu это екіпа, эти актеры, Колумница, Кудомна Пусу, а шо детаринам приятелитка, и он на уровне, что мы гендескла диспорцирит, форти, форти грелас, и суклит, и он целегас, тогда, тот уж э, дал мы департиш, мы департиш гендистам. Да, не промискай, но к прочесу носа терминал. Наприміська сейшим була театр национал, макар водатен до лунь. Потім моя пара, моя пара прочився. Она, она, она, к сожалению, мой герой, который я играл, он выбрал зло в конце все-таки. Он боролся, это была борьба, а у нас вся жизнь борьба. К сожалению, он выбрал зло. Ну, это я, я не играл, я жил этой ролью. Кумаф его я Așa, eu o să primesc așa cum va fi ea. Pentru că am 22 de ani când stau aici. Am fost arestat la 18 și acum am 40. Am două fiici, ele vin la mine, am soție. Așteaptă. Și credem în mai bine. Trebuie să fim optimiști. Tragem nădejde că Moldova se va dezbăra de post-sovietice legile, pentru că am fost judecat Mai vrednic oare e să rabzi în cuget al vitregiei praștii și săgeți? Mai vrednic oare e să rabzi în cuget al vitregiei praștii și săgeți?